इन्कम इन्कमहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सिक्नेछौँ र चाहिँ यदि मिलेछ भने हामी अगाडि फर्दर फ्युचरमा पनि डेफिनेटली काम गर्नेछौँ किनभने तपाईँ निरन्तर अब यही पोखराई हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ तपाईँ यहीँ मेरो अफिसमा पनि आउन सक्नुहुन्छ राइट तर म फिजिकल्ली चाहिँ त्यति तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ कन्डक्ट गर्दिनँ किनभने फिजिकल्ली र डिजिटल्ली ट्रेनिङ गर्नुमा धेरै अन्तर डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दा मोस्टली हामीले मैले जति पनि तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ दिइराखेको छु अल ओभर तपाईँको चाहिँ कन्ट्री कन्ट्री uh, अनि त्यस पछाडि बाहिर आउटसाइड दि कन्ट्री तपाईँको चाहिँ अनलाइनबाट नै हाम्रो ट्रेनिङहरू हुन्छ वेबसाइटको थ्रुबाट स्टेप बाई स्टेप र लाइभको थ्रुबाट हुने भएको हुनाले यही नजिकको व्यक्तिहरू चाहिँ मसँग मिटअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो त्यही छ है त अब अघि हामी के कुरा गर्दै थियौँ भन्दाखेरि निरन्सर एफिलिएट बिजनेसको हिस्ट्री भनेको हजुरहरू आफैले गुगलमा गएर चाहिँ यसको निकै लामो इतिहास छ तपाईँको चाहिँ यसको सर्च आउट गर्नु होला मैले भनेर चाहिँ भने है अब हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई बाहिर बुकहरू कतिको पढ्नुहुन्छ निरन सर जस्तो अस्मिता मिस तपाईँहरूले बाहिर आउटर आउटर बिजनेस बुक्सहरू कतिको पढ्नुहुन्छ एक्सेप्ट हामीले युनिभर्सिटी कलेजमा स्कुलमा पढ्ने बाहेक बाहिरको बुकहरू कतिको पढ्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यो त हल्का फुल्का मिसो मिलेको बेलामा ओके ओके ओके बढी प्र्याक्टिकल गरिन्छ म चाहिँ विशेष गरेर बढी बाहिरको बुक्सहरू पढाउन पढ्न रुचाउँछु त्यो कारणले गर्दा म रिकमेन्ड पनि गर्छु इभन म आफैले पनि मसँग काम गरिराखेको व्यक्तिहरूलाई गिफ्टहरू पठाइदिने गर्छु मेरो यहाँ पनि अझै केही बुकहरू स्टकमा छ यहाँ माथि तपाईँको यहाँ यहाँ स्टकमा छ केही बुकहरू मैले पठाइदिनु पर्नेछ र तपाईँको मैले टु थाउजन्ड एटिन अगाडि चाहिँ म पनि एउटा सानो जब गर्थेँ अनि त्यस पछाडि यसरी जिन्दगी चल्दैन भन्ने एउटा चाहिँ आफूले चाहिँ क्वेसन सोधिसके पछाडि चाहिँ म चाहिँ as a full online marketing सेक्टरमा सिफ्ट भएको छु र त्यही अनुसार एक किसिमको आजसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न तपाईँको चाहिँ राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूसँगको एउटा सङ्गत गर्ने अपर्च्युनिटी डेफिनेटली मलाई मिलेको छ र तपाईँको राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने अपर्च्युनिटी पनि मिलेको छ र तपाईँको जब म यो एन्टरप्रिन्यरसिप जर्नीमा लागिसके पछाडि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो इएसबिआई e क्वारन्ट तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन रिच द्याट पोर द्याट पढ्नु भएको छ हजुरहरूले रिच द्याट पोर द्याट धनी बुवा गरिब बुवा छैन होला है ठिक छ रोबर्ट कियोसाकी भन्ने एकजना एकजना अथर जापानिज अथर हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नु भएको एकदमै फाइनेन्सियल किनभने हामीले फाइनेन्सियल हजुर हजुर के बोल्नु भएको थियो Son, Okay. ¿Qué financial एजुकेसन आजको हाम्रो लाइफमा अत्यन्त जरुरी छ निरन्तर अस्मिता मिस आजको हाम्रो हाम्रो यो जेनेरेसन हामीले चाहिँ अझै पनि फाइनेन्सियल म चाहिँ के पर्सनल्ली पनि तपाईँहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने फाइनेन्सियल एजुकेसन भन्ने कुरा अत्यन्तै जरुरी छ हामी तपाईँ हामीले सिक्न अत्यन्तै जरुरी छ हिजो हाम्रो अपकमिङ हाम्रो चाहिँ तपाईँको गएको पुस्ताहरूले गएको जेनेरेसनहरूले फाइनेन्सियल एजुकेसन नसिकेको हुनाले नै अझै पनि हामीले चाहिँ हाम्रो लाइफप्रति चाहिँ स्ट्रगल गरिराखेका छौँ है र अझै पनि हामीले अझै पनि फाइनेन्सियल एजुकेसन चाहिँ यो माथि चाहिँ हामी चाहिँ लिटरेट भएन भने साक्षर भएन भने फाइनेन्सियल एजुकेसन सिकेनौँ भने चाहिँ अझै हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनले पनि स्ट्रगल गर्नुपर्छ भनेर म एकदम त्यो मेरो एकदम बिलिफ छ के किनभने हिजो हाम्रो गएको पुस्ताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसी नपाएको हुनाले नै हामीले स्ट्रगल गरिराख्नु परेको छ र अझै तपाईँ हामीले पनि चाहिँ यो कुरा चाहिँ गरेनौँ भने अपकमिङ हाम्रो जेनेरेसन भोलि जो आउनुहुन्छ होइन हाम्रो तपाईँको चाहिँ जेनेरेसनले पनि त्यही स्ट्रगल चाहिँ भोग्नुपर्छ भन्ने मलाई आफू आफूमा बिलिभ छ र फाइनेन्सियल एजुकेसन भन्ने कुरा मैले के विश मैले के भोग्या छु भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि फाइनेन्सियल एजुकेसन भन्ने कुरा स्कुल कलेज र युनिभर्सिटीमा हामीले सिक सिकिँदैन भन् सिकिँदैन क्या हामीले म्याक्सिमम् सिकाइँदैन क्या सिकिँदैन भन्दा पनि त्यो कुराहरू सिकाइँदैन क्या किनभने तपाईँको त्यो नसिकाउनुको रिजन्सहरू तपाईँको चाहिँ कोर्स सिलेबसहरू डेभलप किन त्यही अनुसार डिजाइन गरिएको छ त्यहाँ पनि रिजन छ है सो त्यो रिजन थुप्रै रिजनहरू छ सो त्यो कारणले गर्दा फाइनेन्सियल एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी आफैले तपाईँको चाहिँ भन्छ नि तपाईँको आउट अफ बक्स गएर आउट अफ बक्स गएर हामीले चाहिँ सिक्न जरुरी छ र त्यसमध्ये तपाईँको यो इएसबिआई e कन्सेप्ट एकदमै मलाई मनपर्छ र मैले यो इएसबिआई e कन्सेप्ट यहाँ लेखेर पनि राखेको छु मैले तपाईँको एकदम बेस्ट लाग्छ यो कन्सेप्ट यी एसबिआई कन्सेप्ट क्यासफ्लो क्वाड्रन्टमा रोबर्ट कियो साकीले चाहिँ लेख्नुभएको एकदमै बेस्ट कन्सेप्ट हो यो कन्सेप्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कयौँ कयौँ साल अगाडि चाहिँ तपाईँको eighty to twenty principle rule भन्ने चाहिँ बढी एन्टरप्रिन्यर्सहरू हस्लरहरूले चाहिँ प्रयोग गर्थे आज चाहिँ बढी चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ वर्ल्डको म्याक्सिमम् एन्टरप्रिन्यर्सहरूले चाहिँ यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ काम गर्ने गर्छन् र त्यो के हो त भन्दाखेरि ESBI E stands for employee B S stands for self employee B stands for business owner र आई स्ट्यान्ड्स फर इन्भेस्टर भनेर भन्छ क्या र यो कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई सहज रूपमा बुझाउँछु है सो त्योभन्दा अलिकति म इन्कमको विषयमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई थाहा छ संसारमा कति क्याटेगोरीको इन्कम हुन्छ होला निरन्तर कति किसिमको इन्कमको टाइप्स इन्कम टाइप्स हुन्छ होला किनभने हामी हामी मान्छेको एट द इन्ड उद्देश्य भनेको पैसा कमाउनु नै हुन्छ अनि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ कि कस्तो किसिमको चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरिराखेको छु भन्ने कुरा बुझ्नु पनि जरुरी छ क्या र त्यो कारणले गर्दा कति टाइपको इन्कमहरू चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ जस्ट आफ्नो ओपिनियन दिँदा हुन्छ है ओपिनियन हजुर सुनिराख्नुहुन्छ त्यो त एउटा स्यालेरीको रूपमा आउने भयो चाहिँ अर्काको भनौँ न उसमा गरेर काम गरेर अर्काको कम्पनीमा एउटा भयो सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको आफ्नो बिजनेसबाट आउने भयो ओके सो ठिक छ thank you so much Asmita miss संसारमा चाहिँ टु क्याटेगोरीको इन्कम हुन्छ र विशेष गरेर तिन क्याटेगोरीको पनि भनेर भन्छ मोस्टली हामी चाहिँ म चाहिँ दुई किसिमको इन्कमको विषयमा चर्चा गर्छु है त एउटा भनेको चाहिँ एक्टिभ इन्कम अर्को भनेको चाहिँ पासिभ इन्कम भनेर भन्छ है एक्टिभ इन्कम भनेको चाहिँ त्यो इन्कम हो जबसम्म हामीले आफ्नो टाइम आफ्नो इनर्जी आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्स आफ्नो एक्सपर्टिजलाई प्रयोग गरेर भनौँ न जबसम्म हामी एक्टिभली कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा सङ्घ संस्थामा गएर उपस्थित भएर चाहिँ उपस्थित हुँदा मात्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा अथवा कहीँ चाहिँ तपाईँको पैसा चाहिँ आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ इन्कम भनेर भन्छ है सो एक्टिभ भ इन्कम भनेको के रहेछ त हामी जबसम्म सक्रिय भएर हामी जबसम्म काम गर्छौँ हामी जबसम्म टाइम दिन्छौँ त्यतिन्जेल मात्र इन्कम पाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ इन्कम भनेर भन्छ र अर्को भनेको चाहिँ प्यासिभ इन्कम भन्छ क्या प्यासिभ इन्कम भनेको चाहिँ त्यो इन्कम हो हामी इनरो इन्भल्भ नहुँदा पनि होइन हामी कुनै ठाउँमा अब भनौँ न ट्राभल गरौँ या कुनै ठाउँमा के गरौँ सोसियल लाइफ जिउ तर पनि हाम्रो चाहिँ पैसा चाहिँ डिपोजिट भइरहेको छ आइरहेको छ भने त्यो क्याटेगोरीको इन्कमलाई चाहिँ प्यासिभ इन्कम भनेर चाहिँ भन्छ है सो एक्टिभ र प्यासिभ टु क्याटेगोरीको चाहिँ इन्कम चाहिँ हुने गर्छ र अलिकति हामी चर्चा गर्छौँ मैले इएसबिआईको e फेरि पनि म थोरै भने E E for employee right employee भनेको को हो त भन्दाखेरि जसले आफ्नो टाइम आफ्नो इनर्जी आफ्नो नलेज आफ्नो एक्सपर्टिजलाई लिएर <coughs> अन्य अन्य अर्गनाइजेसनमा कुनै ठाउँमा काम गर्छ त त्यो बापत चाहिँ उसले चाहिँ आम्दानी गर्छ भने उसको चाहिँ स्यालेरी आउँछ त्यो चाहिँ एक्टिभ इन्कम हो फर इक्जाम्पल मैले डक्टर भनेर लेखेको छु जस्तो एउटा चाहिँ ten fifteen twenty twenty five years तपाईँको चाहिँ तपाईँको कलेज युनिभर्सिटी तपाईँको जान्छ होइन then came out and then after के पाउँछ त ऊ चाहिँ तपाईँको कुनै हस्पिटलमा जोइन हुन्छ नाइन टु फाइभको जब गर्छ ऊ के भयो त यो अर्गनाइजेसनको एउटा चाहिँ के हो त इम्प्लोइ भन्यो राइट इम्प्लोइ अब डक्टर भयो इन्जिनियर होला अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न लेबरहरू गर्ने पनि भयो इभन तपाईँको चाहिँ विभिन्न होटेलहरूमा काम गर्ने इम्प्लोइ भयो त्यो वर्गले चाहिँ कस्तो किसिमको इन्कम गर्छ त एक्टिभ इन्कम गर्छ जबसम्म आफ्नो टाइम आफ्नो इनर्जी आफ्नो नलेज आफ्नो एक्सपर्टिज अरूको लागि प्रयोग गर्छ त्यो बापत मन्थली चाहिँ उसले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट पाउँछ active income self employee self employee भनेको चाहिँ आफ्नो टाइम आफ्नो नलेज आफ्नो एक्सपर्टिजलाई लिएर आफ्नो लागि प्रयोग गर्छ खुद खुद अरूको अर्गनाइजेसनको लागि होइन अरूको लागि होइन आफ्नो लागि प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ भन्छ फर इक्जाम्पल एउटा डक्टरले चाहिँ फार्मेसी खोल्यो क्लिनिक खोल्यो होइन तपाईँको चाहिँ कति नाइन टु फाइभ गर्ने कति अरूको अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने लेट्स ओपन एउटा चाहिँ फार्मेसी आफ्नै खोलौँ न त बिहान बेलुकी आफ्नै गरौँ न त भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नै फार्मेसी र क्लिनिक खोल्यो भने ऊ के भयो त सेल्फ इम्प्लोइ भयो नि त खुद आफ्नो लागि उसले चाहिँ टाइम दियो आफ्नो लागि उसले चाहिँ आफ्नो इनर्जी आफ्नो नलेजहरू आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गर्यो सेल्फ इम्प्लोइ नेक्स्ट भनेको चाहिँ बिजनेस ओनर बिजनेस ओनर भनेको त्यो वर्गको व्यक्ति हो ट्याक्कै तपाईँको इम्प्लोइको अपोजिट हो बिजनेस ओनर जसले चाहिँ के गर्छ त बिजनेस ओनर भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले अरूको टाइम अरूको energy others energy others expertise others नलेजलाई प्रयोग गरेर चाहिँ के गर्छ त बिजनेस बिल्ड गर्छ बिजनेस बिल्ड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ बिजनेस ओनर भनेर भन्छ for example a doctor self employee भयो फार्मेसी क्लिनिक खोलेर मानौँ कि कुनै समय पश्चात म मै मानौँ तपाईँको चाहिँ टेन ट्वेन्टीजना चाहिँ स्टाफ राखेर सिइओ सिएफओ म्यानेजर अकाउन्टेन्ट राखेर चाहिँ मानौँ बिजनेस हस्पिटल ओपन गर्यो भने होइन एउटा हस्पिटलको बिजनेस गर्यो भने ऊ के भयो त बिजनेस ओनर भयो होइन अब बिजनेस ओनरको इक्जाम्पल्सहरू थुप्रै हुनसक्छ जस्तो विनोद चौधरी नेपालको कन्टेक्स्टमा जस्तो तपाईँको मार्क जुगरबर्ग होइन तपाईँको जोसँग चाहिँ five hundred ten ten hundred one thousand above चाहिँ इम्प्लोइ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बिजनेस ओनर भन्छ र यसमा थुप्रै कुराहरू अब बिजनेस ओनर र यो तपाईँको चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ यो इम्प्लोइमा भास्ट डिफ्रेन्स छ होइन जस्तो लिभरेजको कुराहरू हुन्छ यसमा तपाईँको टाइम मल्टिप्लिकेसनको कुराहरू आउँछ राइट त्यो कारणले गर्दाखेरि बिजनेस ओनर भनेको त्यो क्याटेगोरीको मान्छेलाई भन्छ है त लास्ट मान्छे इम्प्लोइ हुन्छ प्रोफेसनल वाइज भन्दैछु है हजुरहरूलाई प्रो प्रोफेसनल वाइज मान्छे कि त इम्प्लोइ हुन्छ कि त सेल्फ इम्प्लोइ हुन्छ कि त बिजनेस ओनर ओनर हुन्छ लास्ट भनेको चाहिँ इन्भेस्टर कि त मान्छे इन्भेस्टर हुन्छ इन्भेस्टर भनेको को हो त जसले चाहिँ आफूसँग भएको पैसालाई चाहिँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ के गर्छ त इन्भेस्ट गर्छ आफूसँग भएको पैसालाई चाहिँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ भने दे आर कल्ड इन्भेस्टर जस्तो इन्भेस्टिङ गर्ने थुप्रै अप्सनहरू हुन्छ रियल इस्टेट हुनसक्छ स्टक हुनसक्छ कमोडिटिज हुनसक्छ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजी सँगसँगै लिएर आएको चाहिँ जस्तो क्रिप्टो एनएफटीको कुराहरू आउँछ यो सेक्टरमा एउटा भनाइ भनाइसके investor does not work for money the money work for investor पैसाको लागि चाहिँ इन्भेस्टरले काम गर्दैन र पैसाले चाहिँ इन्भेस्टरको लागि काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टर भनिन्छ मानौ कि यो बिजनेस हस्पिटलको प्रफिट भयो उसले चाहिँ अन्य रियल इस्टेट स्टक यो विभिन्न साइटहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छ पैसालाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्छ they are called investor they are called investor right so थोरै हामी यहाँ डिफ्रेन्सिएट हेरौँ यहाँ अलिकति हामीले बुझ्न र अलिकति डिफ्रेन्स हेरौँ यो इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ वर्गको मान्छेले चाहिँ जस्ट एक्टिभ इन्कम मात्र गर्छ है जबसम्म तपाईँको चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ हाजिर गर्छ एटेन्ड एटेन्डेन्स एटेन्ड गर्छ त्यति त्यतिन्जेल मात्र चाहिँ उसको स्यालेरी आउँछ कुनै दिन ऊ बिरामी भयो भने केही भयो भने उसको चाहिँ के भयो त स्यालेरी रोकियो अथवा सेल्फ इम्प्लोइले पनि त्यही नै हो उसले आफ्नो पसल बन्द गर्नु आफ्नो क्लिनिक बन्द गर्नु भनेको चाहिँ के हो त उसको इन्कम रोकिनु हो राइट सो ऊ कुनै पनि सोसियल वर्कमा हेर्नु पर्यो भने उसले आफ्नो पसल बन्द गर्नु पर्यो भने ऊ उसको इन्कम त रोक्यो नि त होइन पसल बन्द गर्नु भनेको के हो त उसको इन्कम रोक्यो भनिसके पछाडि यो दुईवटा क्याटेगोरीले चाहिँ एक्टिभ इन्कम मात्र चाहिँ गेन गर्छ र नेक्स्ट भनेको चाहिँ प्यासिभ इन्कम प्यासिभ इन्कम चाहिँ त्यो व्यक्तिकोले कमाउँछ जो चाहिँ बिजनेस ओनर र इन्भेस्टर क्याटेगोरीकोले चाहिँ प्यासिभ इन्कम चाहिँ कमाउँछ जस्तो बिजनेस ओनर मार्क जुकरबर्ग होइन फेसबुकको मालिक अहिले फेसबुकमा चाहिँ लाखौँ नेपालबाट काम गर्ने मान्छेहरू छन् लाखौँ मान्छेहरू छन् होइन तपाईँको भनौँ न बिजनेस ओनर भनेको भनौँ न ऊ इन्भल्भ भए पनि नभए पनि उसको चाहिँ के भइराखेको छ त काम भइरहेको छ पैसा आइरहेको छ दे आर कल तपाईँको चाहिँ इन बिजनेस ओनर अनि they are getting passive income right so त्यो वर्गको लागि चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्यासिभ इन्कम गर्ने जस्तो इन्भेस्टर इन्भेस्टरले के केही सानो सानो कुराहरू त ख्याल गर्नुपर्छ होला तर जुन चाहिँ इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ जस्तो जस्तो हुन्न होइन उसले ट्राभल गरे पनि भयो उसले नेटवर्कको लागि नेटवर्किङ गरे पनि भयो तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ के भइरहेछ त इन्कम रोकिन्न दे उनीहरूले चाहिँ they are getting passive income right so हाम्रो मेन कुरा के त भन्दाखेरि यो मैले हामीले जस्तो यो एफिलिएट बिजनेसमा पनि तपाईँको विशेष गरेर हाम्रो जर्नी यहाँबाट हुँदै हुँदैन यी यीबाट सुरु हुँदै हुँदैन नर्मल्ली यहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँ यहाँ हामी सुरु सुरुमा केही थोरै केही कुराहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ स्किल्सहरू होला त्यो हामी यहाँ डेभलप गर्छौँ र यहाँ हामी जम्प गर्छौँ बिस्तारै यसरी चाहिँ हामी यो यसरी चाहिँ सिफ्ट हुँदै जान्छौँ राइट सो यो एकदम जरुरी छ एकदम जरुरी छ कि एउटा म फ्याक्ट कुरा पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू यो क्याटेगोरीमा छ भनेर डेटाले देखाउँछ कि तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने संसारको जति पनि एट बिलियन प्लस तपाईँको संसारको मान्छेको चाहिँ पपुलेसन छ होइन नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट यो क्याटेगोरीमा नै उनीहरूको लाइफ सकिन्छ भन्छ क्या नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट र ओन्ली फाइभ पर्सेन्ट मान्छेहरू के छ त मिलिनियर्स र बिलिनियर्स छन् यो क्याटेगोरीमा छन् राइट सो अर्को फ्याक्ट कुरा म तपाईँलाई भन्छु संसारको पाँच प्रतिशत मात्र यो इकोनोमी होल इकोनोमी छ नि संसारको पाँच प्रतिशत मात्र पैसा चाहिँ यो क्याटेगोरीमा छ यी र एज क्याटेगोरीमा छ भनेर भन्छ भने संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत पैसा कहाँ छ त यो बी र आई क्वाड्रेन्टमा छ भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि संसारमा पाँच पर्सेन्ट पैसा कमाउनको लागि पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू के गरिरहेछन् फाइट गरिरहेछन् पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू के गरिरहेछन् फाइट गरिरहेछन् पाँच प्रतिशत पैसाको लागि चाहिँ लडिरहेको छन् र तपाईँको पाँच पर्सेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ बिलिनियर्स र मिलिनियर्सहरूले के गरिरहेछ त पन्चानब्बे प्रतिशत पैसालाई के गरिरहेछन् त सर्कुलेसन गरिरहेछन् यो एकदम बुझ्न जरुरी छ यो एकदम फ्याक्ट कुरा पनि हो फ्याक्ट डेटा पनि हो है सो यो एकदमै बुझ्न जरुरी छ है त है त सर तपाईँ क्लियर हुनुभयो निरन्सर अस्मिता मिस क्लियर हुनुभयो क्लियर ओके other मैले रियलाइज गरेको यो करिबन चार पाँच वर्षको इन्टरनेट मार्केटिङको करियरमा मैले रियलाइज गरेको कुरा के छ त भन्दाखेरि हामी मान्छेहरू अब अगाडि कसरी बढ्ने त एकैचोटि हामी मान्छे भनेको एकैचोटि माथिल्लो स्टेपमा जाँदैन हो होइन सानो सानो सानो सानो स्टेप्सहरू सानो सानो कदम म्याटर्स गर्छ सानो सानो स्टेप्सले चाहिँ हामी माथि जाने हो होइन एकैचोटि तपाईँको हामी माथि जम्प गर्न सक्दैनौँ होइन र त्यो जाने क्रममा पनि केही क्वेसन्सहरू चाहिँ जरुर इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मैले केही म आफैले पनि यो क्वेसन्सहरूलाई प्रयोग गर्ने गर्छु र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको म रिकमेन्ड पनि गर्छु कि हामीले हामी सही व्यक्तिहरू सही सक्सेसफुल भन्छ कि एउटा भनाइ छ सक्सेसफुल मान्छेले जहिले पनि राइट क्वेसन सोध्छ भनेर भन्छ क्या सो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन भनेको वेयर आर यु नाउ अथवा वेयर आई एम नाउ मैले जहिले पनि आफूलाई सोध्छु म कहाँ छु यो पोजिसनमध्ये म कहाँ छु र तपाईँहरू हजुरहरू ले पनि सोध्न जरुरी छ कि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ होला त तपाईँहरू employee self employee business owner investor कुन क्याटेगोरीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला कुन क्याटेगोरी होला निरञ्जन अल द सानोतिनो self employee self employee right Asmita miss म त अहिले स्टुडेन्टकै ठाउँमा छु ओके सो ठिक छ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यही हो कि म कहाँ छु भन्ने कुरा पहिलो चाहिँ मान्छे हामीले बुझ्न जरुरी छ म भनौँ न सेल्फ इम्प्लोइ छु या तपाईँको चाहिँ बिजनेस ओनर छु या कहाँ छु त म होइन जस्तो म म यहाँबाट स्टार्ट गरेको यहाँ हुँदै म यहाँ ट्राई गर्दै यहाँ गर्दैछु होइन ट्राई होइन गर्दैछु सो अब मेरो टार्गेट भनेको यहाँ हो होइन पैसाले पैसा कमाउनु छ मलाई अबको दिनमा भनिसके पछाडि म यहाँ जान चाहन्छु पहिलो अब दोस्रो क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ where do you want to go तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ त दोस्रो क्वेसन कहाँ तपाईँ जान चाहनुहुन्छ होइन जसलाई हामी के पनि भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि भिजन पनि भनेर भन्छौँ होइन संसारमा तिनवटा कुरा हामी मान्छेमा तिनवटा कुरा एकदमै स्पष्ट हुन जरुरी छ त्यो के हो त भन्दाखेरि भिजन मिसन र प्यासन राइट सो जसमा चाहिँ where do you want to go तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ कहाँ हुन चाहनुहुन्छ दोस्रो क्वेसन है एकदम इम्पोर्टेन्ट कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ होला त तपाईँहरूको भिजन के छ निरन्सर कहाँ पुग्ने इच्छा छ त तपाईँ बिजनेस ओनर इन्भेस्टर अथवा के छ तपाईँको vision business owner business owner बन्ने तपाईँको भिजन छ तपाईँहरूको भिजन बिजनेस ओनर बन्ने इन्भेस्टर बन्ने सेकेन्ड क्वेसन जरुर इम्पोर्टेन्ट छ राइट त्यसलाई हामी भिजन भन्छौँ राइट अब भिजन विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ कसैको अब ठुलो एकदमै बिलियन डलरको कम्पनी रेज गर्ने होला ठुलो एउटा चाहिँ टिमवर्क वर्क गर्ने होला होइन एउटा चाहिँ इन्भेस्टर बन्ने होला एउटा चाहिँ ट्रा एउटा चाहिँ ट्राभलिङ गर्ने होला फ्रिडमले एउटा चाहिँ रेस्पेक्टेड लाइफ सोसाइटीमा जिउने होला त्यसलाई भिजन भन्छ गोल पनि गोल सेटिङ पनि भन्छ अझ तपाईँको गोल सेटिङको क्लास अलिकति छुट्टै ढङ्गबाट पनि हुन्छ होइन मान्छेले हामीले चाहिँ कसरी गोल सेट गर्ने लाइफमा होइन त्यो कुराहरू है सो थर्ड कुरा भनेको चाहिँ थर्ड क्वेसन भनेको चाहिँ नम्बर वानमा के थियो हामी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ होइन कहाँ हुन चाहनुहुन्छ दोस्रो तेस्रो क्वेसन भनेको चाहिँ how do you go most important कुरा भनेको चाहिँ हाउ डु यु गोमा हुन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँको मिसन मिसनलाई कम्प्लिट गर्न तपाईँको त्यो भिजनलाई कम्प्लिट गर्न तपाईँ कसरी जानुहुन्छ तपाईँको मिसन के छ जसलाई हामी मिसन भन्छौँ तपाईँको प्लानिङ के छ तपाईँको स्ट्राटेजी के छ यत्तिकै बिजनेस ओनर यत्तिकै इन्भेस्टर त बन्न सकिँदैन नि त त्यसको लागि अध्ययन चाहिन्छ स्टडी चाहिन्छ त्यही लेभलको चाहिँ बुक्सहरू जस्तो अब तपाईँ हामी चाहिँ अब ठुलो एउटा चाहिँ इन्भेस्टर बन्न चाहन चाहन्छौँ तर उपन्यास पढ्यो भने त्यो इन्भेस्टर बनिन्छ त भनिँदैन नि त होइन इन्भेस्टर बन्नको लागि चाहिँ इन्भेस्टिङ रिलेट बुक्स पढ्नु पर्यो नि त just like the intelligent investor होला होइन यस्तै तपाईँको चाहिँ थुप्रै छ तपाईँको थुप्रै बुक्सहरू छन् जस्तो बिजनेस ओनर बन्नको लागि तपाईँको भनौँ न राजनीतिकको बुक पढेर भएन होला होइन हामीले त्यस्तै चाहिँ तपाईँको बुक्सहरू तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजी प्लानिङहरू चाहिँ हुन जरुरी छ जसलाई हामी के भन्छौँ त मिसन टार्गेट हुनु पर्यो अर्को कुरा भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा टार्गेट पनि हो हामी तपाईँ अब आफ्नो गोल बनाउँदाखेरि आफ्नो भिजन सेट गर्दाखेरि टार्गेट हुन जरुरी छ होइन एकैचोटि मैले अघि पनि भने दुई चार महिनामा एकैचोटि त्यहाँ पुगिँदैन तर यो स्टेप्स कसरी यो स्टेप्स हुँदै हुँदै यतिमा म यति कुराहरू गरिसक्छु भन्ने टार्गेट मिसन भन्छ र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ प्यासन तपाईँहरूको प्यासन कहाँ छ त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिटरमाइन गर्छ राइट सो कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ र त्यो जाने क्रममा कसरी तपाईँ जान जानुहुन्छ हाउ डु यु गोमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई हेल्प हुने कुराहरू जस्तो तपाईँको प्यासन केमा हुनु पर्यो त एडुटेनमेन्टमा हुनु पर्यो इन्टरटेनमेन्टमा होइन होइन इन्टरटेनमेन्ट किल यो टाइम किल यो मनी राइट सो इन्टरटेनमेन्ट भने के त कसैले टिकटक हेरेर पैसा कमाउँछ कसैले टिकटक हेरेर समय समय र पैसा के गर्छ खर्च गर्छ होइन कसैले युट्युब हेरेर आफ्नो समय र पैसा खर्च गर्छ भने कसैले युट्युबबाट पैसा कमाउँछ होइन अब तपाईँ हामी चाहिँ कमाउने या हामी तपाईँ हामी चाहिँ गुमाउने कहाँ चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्ने त्यो म जरुरी छ जसलाई हामी के के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्टरटेनमेन्ट भर्सेस एडुटेनमेन्ट भन्छ क्या हाम्रो प्यासन भनेको चाहिँ एडुटेनमेन्टमा हुन जरुरी छ हामीले चाहिँ एडुटेनमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भ्यालुएबल हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिटर्न दिन्छ भन्ने कुरा हो right so edutainment help to achieve your vision edutainment help to achieve our mission right so त्यो कारणले गर्दा हाम्रो प्यासन कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि मेन भनेको चाहिँ find the top gurus top मेन्टर्सहरू फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन हामीले टप गुरुहरू टप मेन्टरहरू फाइन्ड आउट गर्न जरुरी छ एकदमै सिम्पल कुरा मैले यो चार पाँच वर्ष यो पाँच वर्षको करिबन चाहिँ दौडानमा चाहिँ मैले सिकेको कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ हामी कोही पनि सक्सेस बन्न चाहन्छौँ भने जो अलरेडी सक्सेस हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई हामीले कपी गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिलाई हामीले मेन्टर र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुरु मान्न आवश्यक छ कतिपय व्यक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ मेन्टर त बनाउँछ जो अलरेडी तपाईँको चाहिँ के छ त उनीहरू आफै सक्सेस हुन्न राइट सो कतिपय व्यक्तिहरूले जस्तो हाम्रो प्याटर्न अलिकति फरक छ क्या जस्तो हाम्रो सोसाइटीको कल्चर के छ त आमा बुवाले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने एउटा किसिमको एउटा कन्सेप्ट छ होइन अब आमा बुवा आफै फाइनेन्सियल एजुकेसनमा लिटरेट हुनुहुन्न आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिलिनियर हुनुहुन्न भने अब भनौँ न हामी मिलिनियर बन्नका लागि त्यो कन्सेप्टलाई अलिकति छोड्नुपर्छ क्या अलिकति जो अलरेडी मिलिनियर बनिसकेको छ जो अलरेडी सक्सेस भइसकेको छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ क्याच गर्न जरुरी छ क्या अनि त्यसले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त फास्टली हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ मद्दत गर्छ सो त्यो कारणले गर्दा मेरो के छ भन्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामी अगाडि बढ्दा पनि कसलाई हामीले मेन्टर्स मान्ने होइन कसरी जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सहज ढङ्गबाट हाम्रो त्यो एचिभ गर्न सक्छौँ भिजनलाई त्यो कुरा जरुरी छ कि हामीले मेन्टर जो अलरेडी सक्सेस हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ कुरा सुन्न र त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ सङ्गत गर्न जरुरी छ भन्छ नि सोच समय र सङ्गत इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा तपाईँ तपाईँ हामी सक्सेस बन्नको लागि हामी कस्तो सोध्छौँ कस्तोसँग चाहिँ हामी सङ्गत गर्छौँ र कस्तो समय कसरी हामीले आफ्नो समयलाई बिताउँछौँ त्यसले निर्धारण गर्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि प्यासनमा के हुन जरुरी छ त मेन्टरसिपको एकदमै जरुरी छ सेमिनार्सहरू वेबिनार्सहरू अनलाइन कोर्सेसहरू अहिले त तपाईँको तपाईँको भनौँ न क्याम्ब्रिज जानु पर्दैन हार्वर्ड जानु पर्दैन यस्तो टेक्नोलोजी आइसक्यो जहाँ चाहिँ हाम्रो मोबाइलबाट यो मोबाइलको थ्रुबाट हामीले चाहिँ तपाईँको वर्ल्ड वाइड एजुकेसन संसारको हार्डवर्डमा पढाइने एजुकेसनहरू यहाँबाट लिन सक्छौँ भनिसके पछाडि त्यो कुराहरू हामीले यहाँ हाम्रो प्यासनमा चाहिँ राख्न जरुरी छ जस्तो म यहाँ आउनमा पनि मेरो पनि मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ होइन जो एकदमै मैले उहाँहरूको अनलाइन ट्रेनिङहरू एक्सेस गरेको छु र तपाईँको एटेन्ड गरेको छु यो आउन यहाँसम्म आउनका लागि उहाँहरूले थुप्रै थुप्रै कुरामा मलाई चाहिँ हेल्प गर्नुभएको छ जस्तो जस्ट लाइक ताइलो पेज एकदमै इन्सपायरिङ हुनुहुन्छ वान अफ तपाईँको चाहिँ टप सोसियल मिडिया मार्केटर हुनुहुन्छ ताइलो पेज ग्रान्ड कार्डन हो तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ एकदमै यो उहाँबाट म प्रेरित हुन्छु क्या होइन उहाँको आफ्नै स्टोरी छ डक्टर बिन्द्रा सायदै चिन्नुहुन्छ कि होइन तपाईँहरू तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको डिजिटल्ली एकदमै फास्ट ग्रोथ ल्याउनु भएको चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ डक्टर लिन्द्रा हिजो मात्र तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो होइन काठमाडौँ सेमिनारको लागि आउनुभयो सोनु शर्मा आज तपाईँको चाहिँ सोनु शर्माको आज हाम्रो यो टिएसएसको विशेष गरेर उमा आज कुन होटलमा चाहिँ देखाइरहेको थियो तपाईँको काठमाडौँमा म चाहिँ जान पाइनँ तपाईँको काठमाडौँमा उहाँसँग चाहिँ डिनरको एउटा चाहिँ ऊ थियो Sonu Sharma king of network marketer भनेर चिनिन्छ इन्डियामा उहाँसँग पनि उहाँ उहाँसँग चाहिँ मैले मैले फिजिकल्ली पनि तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने अपर्च्युनिटी पाएको छु होइन Sonu Sharma just like Dan Lok होइन king of high ticket closer भनेर चाहिँ चिनिन्छ होइन डानलक यो व्यक्तिहरूबाट मैले थुप्रै कोर्सहरू गर्ने अपर्च्युनिटी मलाई मिलेको छ गरेको छु सिकेको छु र त्यो कारणले गर्दा नै एज अ जहाँ म छु उहाँहरूको निकै योगदान छ मेरो यो लाइनमा आउनका लागि राइट सो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो प्यासन चाहिँ हाउ वी गो त हामी कसरी जाने त भन्दाखेरि जो अलरेडी जो अलरेडी गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूबाट सिक्ने उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्ने त टाइम स्पेन्ड गर्ने होइन त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी फास्टली पुग्न सक्छौँ त अगाडि पुग्न सक्छौँ अर्को भनेको चाहिँ रिड बुक्स होइन केही बुक्सहरू छन् जस्तो यो इन्टरनेट मार्केटिङमा एकदमै इन्फ्लुएन्स गर्ने बुकहरू द फोर आवर विक हप्तामा चार घन्टा चाहिँ काम गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रिडम लाइफस्टाइल जिउने चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ जिउने भन्ने कुरा यो बुकले सिकाउँछ seven habits of highly successful साठवटा साठवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सक्सेसफुल मान्छेहरूको चाहिँ आदत बानीहरू चाहिँ के हुन्छ रिज द्याट फोर द्याट अघि मैले तपाईँलाई भने cashflow quadrant the secrets of millionaire mind यस्तो बुक्सहरू केही बुक्सहरू छ जस्तो the power of subconscious mind the intelligent investor तपाईँको चाहिँ थिङ्क एन्ड ग्रो रिच लगायतको धेरै बुकहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँको हाम्रो प्यासनमा हुन जरुरी छ यदि हामी चाहिँ बिजनेस ओनर बन्न चाहन्छौँ भने इन्भेस्टर बन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ यो जरुरी छ र अर्को भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि के केही मुभिजहरू पनि छन् के हामी जुन बिजनेस जर्नीमा जानको लागि चाहिँ धेरै हेल्पफुल मुभिजहरू द वल्फ अफ इट अस्ट्रिट street the pursuit of happiness catch if you can भन्ने द फरेस्ट कम ज्याकमाले पनि भन्ने गर्छ जब जब म चाहिँ डिमोटिभेट हुन्छु यो फिल्म चाहिँ म ब्याक भएर हेर्छु भन्नुहुन्छ क्या सो यो बुकहरू यो मुभिजहरू र चाहिँ यो टाइपको कुराहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै सहज हुन्छ हाम्रो जुम मेरो जुम अस्ति अपग्रेड गर्न मिलेन त्यो कारणले गर्दा फोर्टी मिनटको मात्र रहेछ म अर्को जुम लिङ्क पठाउँ निरन्सर तपाईँहरूलाई भोलि गर्दा हुन्छ भोलि गर्दा पनि हुन्छ सर हुन्छ भोलि गरौँ हामी हुन्छ सर टाइम पनि धेरै गयो ल हुन्छ भोलि उसो भए खास हाम्रो मेन टपिक्समै आज हामी आउन पाएनौँ क्या आजको कस्तो कतिको यो इम्पोर्टेन्ट छ त लाइफमा सर यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट यो हो सो भोलि हामी मेन च्याप्टरमा मेन हाम्रो एफिलिएट बिजनेस र चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्कम स्ट्रिम्सहरूको विषयमा कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ भोलि त्यसो भए हामी कुरा गर्छौँ है त सर है हुन्छ सर हुन्छ हामी छुट्टौँ है त हजुर हुन्छ हुन्छ good night good night good night miss good night